Ah, nate era gwe munnayuganda ali mu kutulaba oba ali mu kutuwuliriza mukadde kano ah, nkuteereddeko nate era akatambi kano oboolyawo abasinga mu kalabi nga kasaasaana ku mitimbagano egya social media ah, tiktok ne intaneti endala wonna wonna emikutu egisinga nsonga ki lwaki nka kuteereddeko bannange obukumpanya n'obufere n'obubbi buyitiridde nnyo nnyo nate era mu kibuga ne mu bitundu bye tutambuliramu oboolyawo bye tuba tetumanyi bulungi naddala abantu abawangaliramu naye weewale nnyo abafere weewale nnyo ababbi weewale nnyo okukumpanyizibwa weewale nnyo embeera efaananako bweti weetegereze nnyo akatambi kano akatambi ako nga wookalaba omukyala agenda mu maaso n'okuba ng'abala ssente kiringa mwabagala ogenda ne mwewala okugenda ku forex bureau nga mwagala mwewala okukyusa ssente mu forex bureau omukyalo neyina ssente za dola n'agenda azivungiseemu afune ssente ez'ensi eyaabwe omukyalo ono mu kuvungisa ssente zino ekituufu yali amanyi agudde ku bantu abatufu we wawayinza n'okubanga omuntu gwe yali adiringa naye yali abadde ng'akola naye obanga yali amumanyi okusinziira ku ngeri gye baali bamiitinzeemu ne we baali kuba ekituufu omuntu oba ne sente osobola kumiitinga mu kifo ng'ekyo ng'omuntu obadde tomumanyi balabika baali bamanyiganye naye weewale nnyo abafere era beera kini nnyo n'omuntu gw'obanga okolagana naye n'obanga obadde omumanyi nga mukola naye bizinensi weewalenga nnyo nnyo nnyo nnyo okubanga osuula siteepu mu kumwete yeetegereza omukyalo ono akutte ddoola agijjayo agimuwa bw'oba nga weetegereza bulungi emabega kaawo emabega kaawo ah, awawawawawawo njagala otunula evidiyo eyo omukyala akutte ssente azimuwadde gaayi mu bwangu obw'ekitalo adde n'afulipinga oba n'akyusa ssente weetegereza uyamukwasa azikyusizza bukyusa ng'emabega wansi wa zino ssente mu kibatu kye abadde ayinayo ssente zifaanagana nga n'omukyala zamuwadde zennyini nyini omukyala amanyi bizinensi ewedde amanyi ssente zazitutte omukyala amuwaddemu ddoola ennamu ono gaayi n'azikyusa mu kuzikyusa ndowooza omulaba era ababbi tebabula wuuyo yeefuulanga akakebera omulaba yeefuulanga akakebera wuuyo kati akanyigako amulaga nti sente zompadde nki sente zompadde nfu naye ngaendufu ekituufu azifudde n'aziteeka wansi bannange mwewala abafere omuntu mulaba kubanga amulaba ali simaati mulaba asaza enviiri ez'obuvunaanyizibwa kumbe bayaaye babbi mwewali nnyo abafere ekikula bwe kityo abasinga katambi kano muzenga mukalaba mwadde mukalaba naye nga temukagoberera temukafaako temukategeera naye gayi yakyusa ssente wansi waali akasente akacupo lyakafu nakyusakyusa ssente kati omukyazi eri amuwadde neziddaku mukazi watu n'agenda bw'atyo nga agenze n'ekicupuli ate nga ne ssente tebazimuwadde mubumpimpi bannaye tubeere beegendereza nnyo nnyo ate tubeere bakalabakalaba bakalaba. mu bintu byetukola n'abantu byetutambuliramu era abantu byetubeeramu tubeere bakujjukujju nnyo nnyo nnyini ddala ensonga kyenvudde okukola kiripu eno okulaba ng'ate era mbako gwentaasa oba oliawo nawe osobola obako gwotaasa ate agitegedde mwebali nnyo nate era mwekuumire ku mukutu temuvaaka bateeka musande banafe babeva organic yano basangibwa ku access building eh, batuukirire oba ina endudde ezikuluma ezikusumbuwa batuukire bakujjanjabe okusaako ne banaffe aba je events nga bano bakwata emikolo embaga video production n'ebintu birala bingi ebyekuusa mu ttulu bali okuba ekifaananyi ate ne production omulungi ali ku mutindo gw'ensi yonna mwebale nnyo mwebaledde namba zaabwe kuzisimu kweziri okwo